thank you عيون بنورك المضيء بنورك المضيء أمامك سكاة تنحني الرؤوس تخفق القلوب

وباسمك نحاور السماء فاستجب لنا أمام كأسك تنحني